Assalamualaikum Apa khabar semua? Aku harap semua sihat Duduk di rumah putihkan rangkaian COVID-19 Ok hari ni video mungkin agak panjang sebab Aku dapat banyak soalan Pasal boleh tak buat FBS menggunakan phone? Sebenarnya boleh Tapi aku ni malah dan aku lebih kepada PC, PC user so tapi memandangkan ramai sangat orang tanya aku boleh dah abang tolong tunjuk cara buat ni insyaAllah aku akan cuba tunjuk tapi sebelum tu siapa yang baru dalam channel Yasin Brown aku akan banyak sharing pasal dan banyak boleh tengok pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube Okay, so sementara nak buka phone ni Aku baru-baru ni ada orang cabang aku dia nak aku dapat 2500 subscriber sampai bulan 9 ni dia punya deadline bulan 9 so hampa hampa agak-agak boleh tak aku capai so kalau siapa support aku aku nak try tunjuk ke dia yang aku boleh capai sama-sama lah share video ni dan kita semua dapat manfaat bersama ok so jom masuk pada phone harap keluar lah pun kat tepi ni ok apa-apa pun hampa kena install dulu sekejap aku screen record Okey. Apa-apa pun hampa kena install dulu ads. Facebook ads ni di dalam Play Store. Aku buka sat. Facebook ads. Facebook ads. Ah, ha, Facebook ads manager. Install dulu kat Play Store ataupun App Store. So dia dah buka lah. Ni antara list yang uh, apa nama ads yang aku buat yang sebelum ni aku dah delete bye <laughs> okay so jom kita terus aku kena cepat-cepat sebab aku tak mau video lama sangat orang pun akan bosan so tekan plus ni tambah sorry plus lah so pastikan page apa select page apa select page apa tekan plus so macam sebelum ni aku suka aku kata ads, ads pilihan kalbu ha kempen pilihan kalbu aku adalah post engagement so aku akan buat post engagement so aku cari post yang mana aku nak buat ads ataupun aku boleh create new ingat ah, ada dua cara post yang mana ataupun create new so kali ni aku malah nak create new sebab phone dan aku pun ni first time lah aku guna ads buat ads guna phone so sama-sama kita belajar lah kalau salah pada muka <laughs> so kita sama-sama belajar aku cari balik X mana aku nak buat aku ambil ni lah ha, siapa ada masalah tentang ABS sila komen sekarang insyaallah aku akan cuba bantu anda secara percuma wow nice dah copywriting <laughs> so tekan next ni kat bawah bawah kanan so sebelum tu kita kena buat audien baru so create new audien dia tak boleh guna like ataupun like like your page ataupun like Fish and their friends sebab sebab aku perasan sikit so beta kita buat create ni audience so target kita dalam Malaysia of course lepas tu exclude sorry aku terpaksa exclude Sabah dan Sarawak maaf tu memang aku pun tak tahu lah so, sebab apa aku tak tahu tapi mungkin bila eh, include jadi terlalu ramai sangat so proceed Malaysia exclude Sabah Sarawak umur aku ambil 24 ih ha, sebab tu aku tak suka phone ni ni <laughs> halus <laughs> kecil kalau kalau kat komputer syok sikit uh, ok 24 Allah 24 34 alright gender aku ambil man lepas tu include ni aku buat macam hari tu aku buat social media marketing sosial lagi tambah digital marketing dengan satu lagi ah, apa nama online advertising ah, aku perasan bila kita guna interest yang dah ada nama contohnya macam Azizan Osman Tifu ABS Najat Sadova semua dia jadi macam mahal tapi apa kita test dulu jadi ke tak so narrow audience ni perlu sebab bawah ni aku pasal ada orang tanya macam mana tak mau bagi orang Pakistan ke orang mana so hang pilih interest orang-orang yang macam ni contohnya aku tak mau orang Pakistan so aku tak mau orang Pakistan like aku punya ads so Nepal lagi bagi Bangladesh sebab kau boleh kita nak minimiskan orang yang tak ni so dah tengok Eh, sorry. Salah, salah, salah. Nero Audin aku tak salah tekan ni. Eh, kan eh bukan Nero. Nak nak exclude. Ada pula exclude. Ha, ni aku tak suka ni. Hmm, tak ada exclude ah. Oh ni, exclude people who watch. <laughs> Aduh, okey okay, kita cepat-cepat. Exclude nah, aku tak mau exclude ni kita kena ni pilih tu ambil in ah, aku search tu lah aku tak mau apa-apa yang like benda berkenaan Pakistan aku tak mau ya betul dah tu tu tambah lagi Nepal lepas tu Bangladesh Bangladesh dia sebab cara ni untuk elak foreigner yang like ads kita ni salah satu cara lah so berkesan insyaAllah lepas-lepas ni yang akan like yang punya ads tu mostly orang exclude ni lah <laughs> ok lepas tu advanced option apa dia ni okay, so sekarang kau tengok kat bawah tu ada 780,000 people not bad sebab dia tak ada meter tak nampak kan kalau dalam Facebook Ads manager kita boleh nampak so dalam apps ni tak nampak benda tu so oh language so kita letak bahasa Malay dengan English all lah ha, no, ni kena English sesuatu kalau no English English all lah <laughs> saja saja nak best apps eh, kau tak suka tak suka juga Okay, eh, dah. Oh, dah jadi 7 atau 50 dah. Hmm, okay, so check balik. Malaysia exclude Sabah Sarawak age age umur 24 hingga 34 aku ambil 10 tahunnya gender ambil man audience name aku buat ni oh mobile test oh, nama pun test kita sama-sama test so social media marketing digital marketing online advertising saja test ni aku minta aku seronok benda ni tak macam best lah dia punya interest ni Nero aku tak mau orang like berkenaan Pakistan, Nepal pada Bangladesh so tekan next oh kat sini tekan atas ni Okey. oh tadi aku dah buat dah So ni mobile test Oh dia pergi balik yang tengah tu Okay faham, aku faham So dah masuk sini, tekan bawah kanan ni Zero ni So macam biasa kita ambil daily Okey. RM15 Wajar, tak mau aku nak RM5 lah Okay So RM5 delivery kita tengok delivery dia macam mana okay, eh, post management betul eh. bidding automatic betul impression ok semua betul dah so mana dia punya placement okay, tak apa kita try cari oh placement kat sini ok so sekarang objektif dia adalah post engagement betul placement alright placement placement ni yang penting ni weh saya patah balik alah Allah oh, patah balik resume awak dapat tahu balik ni mobile test tadi kita nama ah, Hai, phone ni, ha, ni aku tak suka apps ni Cik, saja lagi, point-point ada point Dia ambil manual Macam biasa, jangan ambil desktop Tak ramai, tak ramai orang sekarang banyak spend time kat phone So, clear all Macam biasa, ambil feed sahaja Instagram, Kali ni aku got the feeling aku nak back fit. So aku nak ads aku run dekat Facebook dan Instagram. Tapi tempat-tempat lain aku nak off. Hmm, ada muka. Oish. Alright. So nan-nan, sam-sam Facebook ada kat feeds, Instagram ada feeds. Tu tekan yes. So double check balik. Post engagement ni ads aku. Siapa ada masalah tentang Facebook ad, sila komen sekarang. InsyaAllah aku akan bantu anda secara percuma. Uh, dan lagi. Tapi, kali ni aku akan aku akan buat satu Google Form. So, hampa isi Google Form kat bawah ni. InsyaAllah aku akan cuba apa masalah apa aku buat Google Form tu. Kalau siapa ada masalah, isi. InsyaAllah aku akan review. Aku akan buat video based on Google Form pada tu. So, aku... Ha. Okay lah. Faham eh? So... mungkin 5 SM ni place order oh ada bunyi so sekarang mana so oh, tengah review review review review review placing order hmm macam best juga guna phone ni eh. your order have been received your every review make sure the phone. okay not now so ah, Okay, so sekarang in review. So nanti next video part 2 aku akan share result dia kalau kita guna buat S menggunakan phone sama tak kalau guna okay, pada tak ada, tak ada beza cuma saja aja okay, eh, itu saja daripada aku jangan lupa kalau siapa rasa video ini bermanfaat jangan lupa like komen share dan subscribe Yasi Amron dan ingatlah kat bawah ni aku ada bagi link untuk isi Google Form dan apa komen dan lagi satu share video dengan ramai supaya ramai orang lagi subscribe aku dan aku nak capai target 2500 subscriber dalam masa 9 10 eh 6 9 6 7 8 9 ada ha, 3 bulan lagi lah aku perlukan capai so tolong tolong support aku Kita saja daripada aku bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya hmm balik ke dah ni hey malam balik ke dah bye